何

¿Qué <laughs> 你 <laughs> 看 嘿，嘿，呼咻，呼咻，呼咻，呼咻，嘿，嘿，嘿，嘿，咕噜，咕噜，咕噜，咕噜，嘿，呀哈哈，嘎嘎，嘎嘎，哈。 Oh. <laughs> 因为我刚好遇见你，留下足迹在 Papa Latino。 lỡ sinh